Est ce que oyebi que na chaine ya YouTube ya Ferre akokisi na pas meme un million d'abonnes? Oui tala pena mutu lokola artiste lokola Ferre Gola eh kaka nde balobaka a conquera Fally mais nga na mona aza conquera naye te po ecart eza makasi. Bon en tout cas nga na mona ye na nga plein te, na monaki batu baya ko yambe mais bazalaki pena ebele te oyo nga na monaki. ya vrai makambu ya vrai verite bango basala ba insalite baleka yango mo ba koka te donc nous sont venu juste pona ko pesa pole ko niata bango to lenga to leka eh voila nzela à travers votre emission temps fort donc temps fort biso nde toyebi nzungu pe qualite na bango ba faiblesse na bango nde eza ba point fort na biso po maman cathy kapesa ayebi vision voila merci na fils okungu hein oyo aza na sima ya camera toujours toujours present eh realisateur du saint esprit pona ko realiser emission oyo temps fort lelo tozongi na ngo lisusu na kitoko makasi parce que ya kitoko ezali ya bolamu ezali ya esengo eza pe koseka ezangaka te parce que bino nde bosengaki ye lisusu bosengi Mike bora bokomeli biso trop Mike azonga Mike azonga toyambi ye lisusu lelo po tosolola oyo etali kaka verite donc bo bo decouvrir que ye nde mutu azo pesa verite ya solo awa pesa pole aza na biso na plateau merci na CG Christian eh Mankayi donc de tout le temps de tout le jour donc ye to benga ye te Jesus Christ eh po aza ominipresent ominipotent donc mais eh azali na ye donc ye aza bongo et il faut passer directement aussi à elle offrande better D'ailleurs soki otali CG Christian Manka il faut penser aussi à elle offrande beta babi betalix optique yo oza na problème ya bokono ya miso olingaka omona bien omona pole eh, ndenge euh, fils okunga amonaka eh, na camera na ye nde mama kati kapesa na le sommet kapesa eh, bamonaka pole eh, yango omona baki herve yaka Yo lokola omonaka pe clair lokola ngai maman nayo Cathy kapesa yaka to mona clair po to corriger nde to sala musala el enfant du betar optique lux betelix toza wana Mike eboa encore une fois de plus na plateau na biso boni sa te. Bonjour Herve Motayo, bonjour na ba internautes nionso baolanda biso na. Cathy kapesa TV sante kitoko donc kaka ndenge ozo mona na niveau ba etats unis eh. Wana mutu moko bwaka bwaka na niveau ba etats unis wana obwaka bwaka ke trop na kombo na ekima kima. Ouais na niveau ba etats unis kombo wana ekoki kima ngo te faut obwaka yango trop le baton de moise mutu abeta mayi na ocean ocean efungwama. Mayi nini ye apasula? Apasula ocean te. Ocean wapi? B'ocean eza ebele, eza ocean nini? Ocean eh Antarctique eh? Pacifique eh? Soki oza na Afrique il faut okende Etats Unis eza ocean nini? Pacifique Pacifique ye apasola ngo abeta bino na nzete ebuma ye efungwama akatisa de Afrique de rdc makolo ti na Etats Unis takenda na avion te akende na makolo abeta nzete ye mutu na nzete bateau de Moïse podo kaka lunga le bateau de Moïse un prince de Dallas Podo kaka lunga donc Podo kaka lunga le bateau de Moïse wana Mike Eboa tozela kaka man tela kaka naa na charge na nsima na okumba ba israelite nakomi na états-unis azali moko te baza na shepila motelesi shepila motelesi bambote bon natanga mpe na motelesi moko boye wana ekozala ye te Bon nayebi te eh wana. Bon sepela motelesi omona Herve ah nga Herve motya yo meka o tanga nao mosusu ba archive nao o tanga na nga voilà to continuer emission na biso ya lelo eza vraiment special nde na expliquer bino na Mike Mike to solola to sala ba analyse ya trois sujets moko important ezali bongo concert ya artiste Fally Ipupa eh Aigle toko solola arrivee ya Ferre Gola Jules de Nuance toko solola pe Na oyo etali acoustique obeti balobi balobi mais nga na confirme no te parce que faut na se renseigner nga aza journaliste na ko ndima bongo te faut na sala ba investigation po na yeba si reellement ya solo abo oza premier artiste oyo asali acoustique na koffi olomide donc oyembi koffi olomide na acoustique Ba wana tozwa ba information nango mais nga nandimi nanga yango te ozoki oza yo moko sur place awa osala biso art capella je crois euh, ingenieur euh, fils okungu asunga biso na incrustation ya ba nzembo na yo parce que batu basengaki pe mwa ba incrustation ya quelques clips donc tokotiela bango yango To banda na premier sujet nayo na boni na sante nayo to mona forme? Sante kitoko kaka nde ozo mona ko. Elali nde ba concert ozo ko. Te ba concert ezali mais to stopaki nayo pona aza en pleine studio tika nde na lobaki la fois passe aza en pleine studio na nde asala acoustique wana esili dejà oyo na yembi koffi olomide Ba acoustique ebeti nango na mboko ebele mais mutu a oser koyemba songe ya mbeli aza te quoi koffi olomide la legende kaka ndenge na loba na debut ya nzembo wana aimons nous vivant je suis le ciel artiste oyo a interprete koffi olomide pe na interprete ye très bien sans faute tokoya place wana toyokaki yango yango nde eza kaka ba concert tozongela biso ba eza na audio ya pamba ezo leka mais batu ba komeli biso dejà en tout cas yango to pesa merci hein merci na bino ba internautes Eh bino baoyo bolingaka Cathy Kapesa television pe Herve Motayo merci po bozo komela biso en tout cas esala biso bien makasi. Artiste Mike Keboa le 29 octobre ezalaki vraiment special na mboka na biso mouvement ezalaki makasi. Ba warrior bazalaki ya mouvement basepelaki mbongo pe ekotaki na mboka là il faut dire ça mbongo ekotaki na mboka de deux Fally alesaki batu ebele mokolo yango wana parce que tomonaki batu tout bakomaki ba cooperant hein ya koteka ba t-shirt ya Fally ya koteka ba chapeau batu tout bakomaki ba cooperant et jour wana mabota ebele baliaki parce que na kati ya stade des martyrs ti libanda batu batekaki mapa ba nguba ba boudin etekamaki là il faut souligner ça C'est vraiment important batu ebele ba talaka ba biloko ya mabe mais ba talaka ba bolamu te et moi maintenant Herve Motau etant journaliste ya investigation na yaki na filmaki ba defaut te ngai na ngai na tala nde sur plan social fallait ba beta concert mais social social ezalaki ndenge nini jour wana et j'ai vite j'ai compris que non social jour wana esimbaki Donc parce que ba ndaku nioso tout ba liaki soso ata ba batekaka mayi jour wana ba liaki soso po mayi etekamaki 200 francs mayi oyo tozo mela 50 francs etekamaka 200 francs na stade jour yango wana donc tala degre en tant qu'artiste Fally Ipupa moko ya collegue na yo ya mboka abeti concert na stade de martyrs donc elekaki bien makasi alors nayebi te analyse nini oko sala Rapport ya nini wana? Wa dejà nga nako pesa coup de chapeau na artiste Fally Ipupa vraiment ba felicitations ebele po tokanisaki kaka ke stade de martyrs wana il faut kaka ba vieux na biso ya wenge nde ba betaka yango ba JB ba Werra ba Koffi Olomide na ba oyo ba tika biso ba Papa Wemba ba King Kester mais totali lelo pena jeune pena donc ya cinquième generation ma beti pena Stade de martyrs wana pe plein po stade wana e suscitaki ba polemique ebele. Moto mosusu oyo ako tondisa yango te, ako tondisa yango te, aza nanu na ba fans te mais lokola ba lobaka ba koselaka mokolo makambo te le 29 ekokaki biso tout to monaki plein esalamaki. Plaisir na ngai ezalaki po plein esalamaki po bato ba loba te ako beta na ye mais ako tondisa te mais stade etondaki ezalaki kusu debordement. Ti na pelouse ti libanda bomonaki te mwa batu balekaki ebele ba etouffement esalamaki batu mosusu ba perdaki ba vie na bango bien que nga pe no na mona ata corps moko te mais nde kaka tozo yoka. Yango na lobi tongai tosala analyse wana par rapport wana donc merci pona mwa introduction na yo totuna lisusu question mosusu ya mutu ye eza que Ya des fois oza artiste non bo betaka pe ba production e arrivaka bino tangu bo se produisaka est ce que bo yeba soki likama moko esalami sur place wana est ce que bakoki pe koya ko inculter yo na kati ata esalami ata etali yo te? Ezo dependre na likama yango oyo esalami par exemple par exemple ya Fally kaka par exemple neti ya Fally. 11 morts wana je ne crois pas batu yango wana ba bakufaki na ndimi te ke ba betaki bango ozo comprendre na yebi te ke ezalaki tango mosusu ba betaki bango pa batu ya securite to ba policier non je ne pense pas nde toyoki eza ke etouffement batu mosusu bazala na bango ba asthmatique ba belaka asthme mais pasi ya etouffement ba kokaka te nde ba perdaki ba vie po batu bazalaki wana ba yebi benda ko reanime te bon na yebi te soki ba secouriste bazalaki ou pas bon je ne sais pas na yebi pe te ba secouriste yango balinga bazala pe combien balinga ba secourir batu Wana meme temps wana je ne sais pas mais ndule en tout cas elekaki nango bien ndule elekaki bien ngai mpe il fallait nazala mais tellement samedi ngai mpe nazali na production na ngai mm. nde empeshaki ke nazala mais sinon elekaki kitoko mais par rapport ya fali pupa babiloko ba azosala mpo na yo ete artiste azoboma miziki ya mboka na biso to azotombola miziki ya mboka na biso fali aboma miziki te aza parmi lelo lelo so totanga trois artiste Ude ata moko ke artiste oyo natif ya Kinshasa abandeli musique na Kinshasa ozo defendre rdc drapeau ya mboka valablement partout dans le monde Fally aza parmi bango wana pena mutu akoboya yango aza te biso moko tomonaki keno ba combattants ba concert ebeta te mais Fally ake abeti accord arena ex Bercy plein En plus ya yo obeta Bercy tango eza 17000 places te tango ba po ba grandissa ngo so ekoma 20000 places ngo na beta plein en tant que batu ba obeta te na poto ba combattants ba nini mais fallait abeta esimba donc rien à dire tactique wana methode wana ya Fally bon to taka methode oyo Fally a appliquaka wana ya kobeta ba concert lokola moment difficile nde olobi ya Bercy awa eza dossier oyo ba journaliste ebele ba lobela yango te bon bon en fait bon Toko toko tokozua jour moko tokoluka tosolola na Fally Ipupa yango totuna ye ba spectacle wana ba biloko nioto Fally asalaka wana osala yo lokola artiste ezalaka ba strategie ya koyeba musala ou bien ezalaka nde relation oyo Fally a anticipaka? Bon nionso wana eza en kati eza koyeba musala eza Serieux na musala, professionnalisme plus relation pe ezo compter na creneau comprends valeur mutu aza na ngo o comprendre en plus neti Fally bobo ela abeta pont annie akota na maloba politique te na ndimi te kutu ezalaka ba election ba musiciens ba o yemba Fally ayembela ni depute ni gouverneur ni mutu moko ya candidat presidence de la republique kutu asala ba oeuvre humanitaire apesaka ba ambulance ba nini ko bwaka politique eza problème te c'est pour na tuni boye Ba artistes ba na rien avoir oyo eza coop na biso ozo comprendre bango moko batu oyo balobaka soit disant ba combattants baza na poto ti mboka eza na guerre ba kendaka ba coop te ba betaka ba ndule kuna to monaka ti na ba musiciens mususu oyo ba kangama kuna ba kima na ba poto ba tikala kuna ba betaka ba ndule tangu bango ba betaka ba ndule guerre esili na est guerre esili tein Mike boa. Eza na ngo kaka kimutema mabe ba jalousie kaka. Voilà bon euh mua question ya suka par rapport kaka ya concert ya Fally parce que to sala mua analyse to decortiquer mua makambo elekaki na kati wana euh na kati ya concert ya Fally Ipupa ndenge elekaki wana d'abord sur plan organisation euh bato ba kufi wana c'est à dire organisation ezalaki bien te. na point ya koluka batu pona ko securize pona ba biloko wana parce que seke Fally po ba rendre compte te ya ba nombre ya ba personnes il faut ba kota na stade banda likolo ti na se yango e cause ba perte ya batu wana Bon likambo ya liwa ekipaka mambo ya organisation te ozo comprendre kaka nde na lobi ke batu wana ba kufaki te ezalaki te ke ba betaki bango to ba kuluna ba kataki mutu machette to policier to soda abetaki mutu ngondo non ezalaki te. Liwa tango eyaka elakaka te tango mosusu pe bato wana ezali jour na bango faut bakufa sikoyo wana il faut tosilikela nani nzambe non tomona kutu joueur moko ya Cameroun foe akufa na terrain babetama na balle bua akweyi akufi sikoyo fallait bakanga fifa po joueur akufi na terrain non eza makambo eyaka soki eza ke artiste pona bonne volonte na ye akoki kopesa mwa eloko pona ba famille wana bakufelaki. Ezo dependre na ye mais ye aza auteur nango te eza te ke ye mutu abomaki bango non yo ndimi pena mutu abengisi batu baya kotala bando oboma bango susu jamais de la vie. Sikoyo pona yo dossier ndenge ekomi na niveau ya l'etat Fally faut akende ko repondre na quelques questions je crois oyebi te ndenge dossier ekomeli bongo. Est-ce que l'etat asali mabe ya kobenga Fally akende ko repondre na ba questions to esengelaki batika na bango kaka Fally Ipupa etant artiste ye azalaki likolo ya podium ayebi te makambo elekaki na se to mpe libanda to mpe suka ya concert azala libre? Bon pona nga bna bon tina ba bengeli ye na moni na nga te po ata ba bengi na bango ye ba ko zala na bango pena eloko ba ko sala ye te po ba ko kanga ye te po ye abomi mutu te Ozo comprendre? Eeh donc jamais mutu ako boma fan naye, mutu olingi a se deplacer na palace sukoli mayi alati bien a paye billet aye ko tala yo oboma ye ata kutu oza motema mabe donc ako sala ngo te. Vraiment? Mwa makambo oyo ata to tuni eeh maitre avocat oncle Willy Yves Bumbu je ne passe pas ako contredire ngai eh. Te a loba ke non te wa sur plan juridique tala omoni justice eh batu ba yebi mibeko lokola ba oncle Willy bongo ndongo otangi wana JK ako explique biso oyo ezali sur plan procede oyo atinda nga nake luka ye pe souvent wana avandi ye na plateau awa parce que parce que tozo luka tozo luka tozo luka toyeba en fait posa na nga particulièrement nde na sololaki na ba ba ndeko ya poto ba ndeko ya poto bazo tala biso ba komelai biso posa na bango eza posa balinga bayeba vrai verite est ce que bazo banga ba warrior surtout Est ce que Fally bako kanga ye to bako kanga ye te? Sikoyo yo sikoyo obimi ministère liboso par rapport ya mayele na biso oyo toza nango na musala na biso oyo lokola journaliste ya investigation ya koluka ko anticiper dejà pensee moko boye eh pensee moko tobenga yango negative oyo eko pesa pasi epai ya ba ba warrior ba fan ya ya Fally afin que ekomela bango te nde ekomelaki eh Ferre nde batuni question wana yango omoni tozo tuna yo pensee nayo artiste Faut kaka basalama bongo to eza na ngo kaka accident ndenge ozo loba? Eza accident donc po na nga na moni eza na ngo kaka formalite ba sali na bango po ba mona kaka ke gouvernement a reagissaki mais eza pe tango mosusu te concert ya liboso te batu ba kufa to mona pe ba match ya vita imana batu ba perda ba vie ba zala ba kanga imana to ba kanga vita to ba kanga ba president ba equipe wana a l'epoque non fally abeta na kikwit batu ba kufa ba kanga ye te Ya ferre gola jesus de nuance Mister lova lova oyo ba golois tout ya mboka na biso na pesi ba golois ya etats unis mbote ba golois ya paris ba golois pe ya rdg mbote ba warrior bo banga na bino te tozo landa edosso ya malembe malembe to yebi suka ndenge mike a mike deja apesi deja suka ndenge eza lokola prophetie voila eh voila merci toza awa to yambe su po to yebise ke non mike prophetie opesaki wana omoni te ke eza na ngo ya mabe fally ipupa ye wana na cachot mais arrive ya ferre gola Population epatee, ba golois na ba fans mosusu plein à craquer na niveau ya aeroport ya N'djili mpo na koyamba Jesus des nuances, Mister Lova Lova, après avoir kolekisa temps mulayi na boloko na niveau ya mikili, azongi. Etant artiste ya mboka na biso, première question ezali, Ferre Gola tango azali na kati ya cachot, Tango ba kangaki ye pona yo il etait artiste regret na yo ezalaki nini? Bon regret pena ezali na ngo te po na yebaki ako bima na ye kaka abimi pe regret ezali na ngo te po na regretter neti nini? Non yo oza artiste te oyembaka bomesana na production nde ezalaka bomesana na ba fans bozala tout le temps fans Repetition chaque fois po realite sikoyo ye ko vanda bongo na cachot production eza te repetition eza te regle eza te. Je pense que ferre gola aza mukolo ata ba production ezalaki te mais nayebi ka bombaka nayebi ka ata azali nde na cachot mais bana bandaki kolia bandaki koke classe abimi naye. Katika pesa TV boyebi ye sœur na nga ya bien boye ye azalaka ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya service traiteur katika pesa aza wana aza pe na chaîne na ye ya television katika pesa TV ba oyo nyonso balingaka mpena balambela bango bien na ba fete ye ase deplasaka bomonaka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna miyibi bazalaka te oyo ba jeu moko boye te ezalaka te Mais arrestation na ye wana Babylone Lutu elalaki ba manager ba nayebi te yo oza artiste il ya des fois eh bon tout ça ka zoka e arriver déjà Ferre azalaka nde da na problème ya entourage azalaka na entourage ya bien te po ba kanga artiste nini eko empecher bino bureau na ye bo lekisa ba nzembo na ba TV na ba radio bo salela ye promotion eko empecher na eloko tein Ko empecher na eloko te. Po na nga kutu ezalaki occasion moko ya bien kaka nde ba kangaki ye wana tango azo bima azo ya. Fallait ba programmer pe stade de martyrs nde baninga tout bao beta. Ngeza kuna buzz makasi mais ye a pusi yango ti na 2023. Pene wana to bosana dejà makambo ya ba stades. Oh mais non atali pe calendrier na ye ya bongami ayebi que a se preparer awuti na cachot faut a se preparer ba repetitions ba nzembo po abeta 2000. Mais kaka tango awutaki na cachot wana na France kuna awuti obeta ti. Awuti obeta na France. Sikoyo sikoyo ferre gola na kati ya cachot ba nzembo wana ezo beta te nde olobi wana eza erreur ya ye moko ferre gola a constitue ki bureau bien te ou bien erreur ya equipe oyo bazalaka ba travaillaka na ye ba manager nde baza makasi te. Eza erreur ya ferre te po normalement artiste il faut atikala ka artiste artiste atikalaka plus cote artistique koyemba ko composer mais bureau nde faut alandela mambo ba promotion ata ba contrat artiste te moto a signa ba manager bazali donc bango nde bando basala mosala bien te donc faut a revoir no bureau na ye wana pena bana ba defaillance makasi bana ba defaillance makasi tala kaka en tout cas ba, ba fan affaire ba gola basungaka ye te mpo na ngai basungaka ye te est-ce que oyebi ke na chaîne ya youtube affaire akokisa pas même 1 million d'abonnés so otie tembe beta omona Pona nini? Eh seke ba fan nde baza ko s'abonner te soki bo tia artiste poid na ndenge nini? Po lelo ba disque etekama na te lelo makambo nionso ekoma na net ba telechargement en ligne ba tout aza artiste ya mboka na na problème na ye te. Po eloko ozo yeba eza ba revelation ozo revele ozo pesa ye penza conseil je crois ferre alanda ba golois pe bao landa ça fait mal hein. Mais oui tala pena mutu lokola artiste lokola ferre gola. Nzembo moko to bimisa pyromane ayembi na ba français eza rumba te pyromane eza rumba te. Arrivee ya Ferre Gola na Kinshasa, aeroport craquer, population baye en masse, ba golois batelemi makasi pona koyamba ye, plein à craquer. Est ce que lokola artiste, plein wana omoni te que Ferre Gola malgre kovanda atambola ye na cachot aza kaka au top? Ba lokuta mabe, bon banda jour ayaki, ayaki jeudi je crois. ayaki c'était mercredi hein po jour mosusu ozali na studio jour nakenda kosilisa mixage ya acoustique na ngai wana donc toye tokiti na entrée na biso mpo nakota palin mbula mpe bandaki kobeta fere oyebi azalaka moteke azalaka moteke na mokongo Nayebi ke ba teke baka bato ya gua nayebi te ba teke baka ba kolo kimi bo kisi papa bo kisi ba teke ba zalaka ba kolo kimi neti ngai Herve nga banda na banda musique nanga carrière solo non na beta concert te mbula e deranger nga to beta yo nayebi te fallait asola ata na ba chef coutumier ba kanga mbula fallait asola na ba chef coutumier ba kanga mbula nga pena lokuta mabe na entre na biso na mikondo na nzokwa na monaki kaka deux ketch moko ya jaune na quatre personnes ba bimi na ba fenetre Mike Boa. Mais nazali na aeroport te bateau nga na monaki na prince a na lumumba kasi tuna biso tozalaki wana na aeroport tuna biso ozalaki wana na aeroport tuna biso olobaka oyo nga na monaki oyo nga na monaki te mike yo mona ete mena prince ayani po mona de ketch ezali ba heure nini tokitaki wana ezali ba 13 heures 14 heures ba heure je pense ba heure aleka yango wana yo na problème na ferre non ozala na problème ya ndenge ye mukolo bonga mua muke boye. Plein oyo esalemaki wana ba mituka oyo batu ebele so plus de 14 so 14 jeep luzo ba mona ye de ketch. Elekaki ya Fally na stade plein wana. Fally eza concert ye eza concert te ye arrive artiste. Bon en tout cas nga na mona ye na nga plein te na monaki batu baya ko yambe mais bazalaki pena ebele te oyo nga na monaki bon na niveau naye batu oyo bayaki wana ekokani nango pona ye hein. Soki ezali Fally moto ayaki bongo na niveau na ye na niveau ya Ferre Gola te bato bayaki wana bakoki na ye te na pesi nde exemple awa ti na YouTube aza pas meme na un million d'abonnes bozo ko s'attendre bato baya ebela nde ye oh mais non na kumisaka Ferre Gola mais aza nga na telephone na ntoki te nako s'abonner nde ye okozwa te ya moninga te mais nako ya na nga na na aeroport Aseke ba fanatique ya Ferre bazala na ba telephone android te bazalaka na ba ki kalakasa. Mike eboa makambo nini ozo loba. Eh kasi pe oyebi bazala tango mosusu bazali na ba android te po ba s'abonner. Okoki ata na cyber ofungoli compte na yo gmail ba nini o s'abonner pona artiste na yo. Na mboka oyo Ferre otiaka ye quantième na yo tali ndule. Na generation nini? Generation ya Ferre Gola. Na ki lelo oyo na ki lelo eh na ki lelo na tiaka nao Fally après na tie wata après batu mususu baye na sima po ba koffi ndoki tshia bango na ba rang wana te ba koffi baza dja ba grand ba jibe na ba werra batu baye na sima na tanga mibale batu baye na sima batu baye ba sima donc soki to tie fally mutu ya liboso mutu ya mibale to tie ferre na ba generation na bango eh mutu ya mibale mutu ya liboso fally na bandeli bo yoka bien bo fungola matoyi mutu ya liboso fally ipupa ya mibale wata wata eyebi tse eh gogan. Esco asia ferre na sima ya heritier pour le moment heritier azo beta koleka ferre bomoni te qu'après concert ya fally mutu a signe stade eza wata po ayebi que aza na gaz na minutes oyo eza yango wana classement eza claire après fally naye a signe stade heritier aza na confiance ayebi que na minutes oyo aza na temps Yo ngo compedie ngai. Ebongo est ce que oyebi que soki pe innocent atie nioso balum atie stade plein. Ouais na stade ya goma osala plein. Martyr. Te martyr osala plein te ata atie ofele osala kaka plein te. Ah mike. Nga nayebisi yo te. Yo nasimbina siege ma nkayi pe nafuti transport naye. Ata ya ofele ako tala innoss bi na martyr. Innocent balume na martyr. Ya bi na rumba ya ba danse ako saute wana eeh ah ye a sautaka bongo te ye mutu ako lata mutu abeti costume naye pena ya kitoko aya bando saute saute ah. Mike boa to solola eza emission moko temps fort oyo ba ba ndeko ba lingaka parce que to decouvraka verite na lingi olingi obimisa biso verite moko awa tozui innocent na ferre. Hum bango mibale wana baza na problème na nani? Naza na problème na mutu te. Arrivee ya Ferre na Kinshasa plein na aeroport plein wana ebangisi yo te kosala plein na stade? Soki atie concert na stade awa mususu aboyi na ye lokola ndeko na ye Fally abeti dejà plein Ferre lokola heritier atie aboyi po soki ye alobi heritier nde atie le 25 soki fally abaki ke te soki ferre par exemple alobi ke no te ngai nao beta le 6 ou bien le 30 novembre ako sala kaka plein. Je ne pense pas nanu batu nioso bako beta stade après fally bazo sala plein koleka fally tuna nga pourquoi? Pourquoi? Pona ndimi ako sala plein mais koleka ya fally te. Tuna nga sikoyo pourquoi? Parce que nayebi que premièrement nanu ba autoriser bango lisusu te batu bazala na pelouse po biso moko tomoni debordement oyo esalamaki na concert ya Fally donc automatiquement dejà bango tango mosusu ba ko exiger que ba places ezala kaka limiter nde ezalaka 80000 places batu basuka kaka bongo je ne pense pas que gouvernement ako autoriser lisusu batu bazala ebele baleka plus de 120000 Donc dejà eloko elingi ko kata bango dejà yango wana bako sala plein ko leka fally te bako sala plein na ba pourtour ba gradin mais plein ta mosusu na pelouse na ndimi te ba autoriser lisusu. Je crois ba ndeko bino moko bo juger place nini Mike Eboho atia Fally place nini aotia Ciel Ferre Ferre Gola aïe aïe aïe voilà nous continuons notre emission toye na acoustique oyo eza première partie Yy première partie to sukisa yango na acoustique po to kota deuxième partie ndenge emission biso ezalaka divisee toujours en deux parties. Acoustique idee wana ewutaki yo wapi ya ko yemba kosala acoustique na ba propre nzembo na yo te mais na ko rendre hommage epa ya Koffi Olomide? Omoni Koffi Olomide aza parmi ba grands lelo omoni lelo to perda ba Papa Wemba, ba King Kester, ba Feu Madilu ba batu baza ebele. Ozo comprendre? Mais na ki lelo oyo batu ya ba generation neti ya ba Koffi oyo azo garder kaka standing wana aza toujours na temps tozo lobela ye to tikali kaka na Koffi na omona ye na monaki ke non na mboka na biso plus to pesaka batu ba hommage ba honneur soki kaka baza te mais nga na lobaki ke non lokola aza nao vivant nao honorer ye amona bino ke non batu ba pansaka na ngai batu ba reconnaitraka valeur na ngai bazali en plus na tali ba acoustique ebele batu ba yembi batu ebele mais mutu a panse na Koffi Olomide aza te. Ndenge wana babengaka bino ata ke mwana cango, ata ke mwana mikondo. Te na fo napesa honneur na biso degre na yembi po na yembi fort hein. Ye moko na Koffi Olomide le grand Mopao place aza soki ayoki acoustique wana ako sepela. Je pense meme ako benga ngai petit na ngai yaka mo zua zua mua eloko. Pona to lobisi yo to lobisi yo pe mua trop to sololi trop parce que tolingaki to pesa to bimisa oyo ezali bagage intellectuel na yo en quoi artiste par rapport ya analyse ya deux grands evenements oyo e bouger mboka arrivee ya Ferre Gola abeta stade na 2023 ba bonne chance na ye apparemment lokola azo beta na liboso palais du peuple na ndimi te ondimi te ndenge nini na palais du peuple wana seke il faut ezala ofele il faut ezala gratuit po palais du peuple eza na ngo kaka plein air boye sikoyo batu bako futa billet place nini Ah donc yo Ferre ako beta en public bongo apesi pe mbongo te? Bo na stade na Palais du peuple ofuta mbongo epa nani? Oyo eza polele. Bo sala ba beta na kati. Mais na kati sikoyo eza mukiee. Na kati eza muke oyebi biso ba comportement na biso ba kinois. Na si otalaki concert ya martyrs après stade omona mambo ezalaki ba dechets ezalaki par ci par là parce que na palais du peuple na ndimi te ba autoriser makambo ya bongo place batu ba sala plenière na kati wana pena voilà to bete sur acoustique voilà to bete sur acoustique acoustique euh, mais quand c'est sur na moi extrait euh, to na bandi pena na première chanson ya Kofi oyo atia na viva la musique oyeba yango princesse senza abandi na princesse senza na yo oya aspirine nakoti futa jalon na yo suka na balançoire Abandi pena Minyoko minyokolo nzoto boye Christian Mankayi ooh Po nini okoma se ko lela lelaka Yo moko na kati ya butu ee Tala ngai mpe na salaka se boye na tango na nga Na zuwa eloko te ee Motema lelo ekoma ndako ya mawa Bolozi etikala se ya ngai mais Eeeeeimee eeeeeimee nayemba moko ah mamama tala ngonga ezo beta Christian mankai tala ngonga esi ekoki ya l'amour oyo lakaki nga ya bolingo oyo prometaki ngara kolinga te koma ya osieku nalongua siperi nakueyi mbama ofuta djalo yo okomisi nga vraiment pondu amata ngai Moto nioson alinga koma naye partie ngai mboto sangisi nga na malangwa yo kakoli ngai sante tuya motuya na ngai yo komisi nga etula ya somba zigida humm apres na sukisa ooh cherie oyekola mu na universite nini yango est ce que otanga na faculte d'amour to na domaine ya tendresse obalusa otala te oleki lutu na ndirance mon bebe kachuchu kachuchu ka balusa mwana maman Loketo akessia mankai quelle balançoire donc eza suka pena donc. Voilà sikoyo euh c'est pourquoi nalingi nayeba pensee wana idee wana ewutaki yo wapi olalaki kaka boye olamuki obeti eloko wana eh, to olimbisa nga mpiaka nde esalaki yo bikeno te lokola mikolo na kweyi mike ebowa mokili liyebi ngai su te Na pona mokili eyeba nga na mpiaka Christian Mankaya abuakisi nga eh Makaya atia nga sumu eloko te na beta Koffi Olomide po na zwa ata mua sandola. Christian Mankaya jamais obuakisa nga bon na betaki yango non pona mbongo te eh na beti yango te ke po na zela en retour eloko mua boye epa Koffi mais na beti yango kaka pona honneur na ye po aza grand ka nde na lobaka na slogan na nga aimons nous vivant. faut opesaka mutu ba valeur naye tangu aza na bomoi et non tangu akufi ebongo oloba non koffi olomide azalaki bien azalaki boye azalaki danger kutu tala tala tala ye mutu afongola nzela na ba generation na bango ya kobeta ba concert ba zenith ba olympia ba bercy wana ye mutu afongola nzela par rapport ya ba generation na bango Esala ko ndenge nini tangu ofandaka ozo ko s'inspirer na ba oeuvres passees ya mutu lokola Mopao pona yo Mopao aza nani? na domaine musique ya mboka na biso pour efestation ye. Mopao aza icone ya musique oyo ya musique ya Congo mopao aza icone yango wana omonaki ke tango batalaki na ngambo ya bato ya ba rumba pena batali babi non ye faut azua passeport rouge omoni batiaki ye ambassadeur epa president Felix Tshilombo apesaki ye passeport rouge en tant que ambassadeur pona musique na biso ya rumba amerite yango amerite yango mais après ye faut bapesa pe bato mosusu neti ba Fally Voilà c'est l'artiste qui repond à nos questions hein, il faut comprendre c'est Mike Boa l'artiste Mike Boa ouais. euh, acoustique kaka en tout cas d'abord félicitations na ouais, acoustique merci. clip eza nanu te mais si. son kaka ndenge ezobeta bato baproduit yango ozomona ezolekela biso tovanda kaka totuna yo kaka bamituna wana pourquoi seulement tu avais choisi kofi olomide olobimisaki mike eboa na acoustique. Bon en fait aza parmi ba idole na nga aza parmi ba idole na nga na appreciaka ye ndenge ayembaka ba texte na ye en plus nga kutu temps na obeta miton na bandi musique souhait na nga ezalaka na beta na quartier latin souhait na nga vraiment ezalaka bongo mais par rapport à par rapport esali que Muana leka sous eza kuna eza te pona komi lala na groupe na nga moko mais souhait na nga mine ezalaka na leka kuna po na yebaka ke kuna na visibilite ezali makasi na olinga mingi ba coeur na ye surtout ba coeur ebenda o seduire nga makasi depuis sera ba sam tshitu ba modogo donc depuis kala na zali na fan ya ya kartshela te soki otali kutu ti lelo na ba ndule na nga na zangisaka ba nzembo ya koffi te na betaka ba aspirine ba parking ya ba baba ezangaka te eza ba ba nzembo pena na beta ezangaka te Voilà c'etait l'artiste Mike Ebora oyo tosololi na ye na oyo etali plus musique, analyse ya arrivee ya ba artistes mosusu na concert ya Hermago, Fally Ipupa, tobeti mpe lisolo ya acoustique oyo ezo deranger batu te mais au moins epesi ba etie batu tout d'accord batu bandimi qui est Mike Eboa à partir ya ya ba œuvres wana. Mike Eboa motuna moko tokotuna yo soki lelo oyo Olingi o primer ba pesi yo chance o primer artiste moko musicien oyo a pesa yo pas tellement mais a pesa batu nioso a pesa batu nioso gout sentiment na ba nzembo na ye par rapport ya oreille musicale Mike Bob a pesi yo titre o primer o primer na ye? Non a yemba ba nzembo ya Koffi, Fally, nani lisusu? Fabregas. JB Mpiana, Madilu, Pepe Kalle. Aya sikoyo ba bina bango neti wana zua mutu moko pesa ye titre po azo pesa ye titre po aleki batu tout selon Mike Eboa alobi ke te par rapport ya valeur ya musique ya mboka na biso en tout cas titre oyo mutu azo merite yeyo. Te wana pena franchement nao pesa Koffi nao pesa Koffi Olomide. Napesa koffi olomide. Po ozo luka mwa eloko moko na sima naye ou bien. Nalobi yango bien que naza na posa ya retour ata eloko moko te pona ye mais aza icone kaka nde nalobi hein aza icone après ba papa wemba na ba mbokosi ba koffi olomide. Voilà toyembisa artiste mukie po tokota na deuxième partie na biso tokokota bongo te sans que ayemba yango tolingi ayemba mwa mukie po to chuter na deuxième partie na biso oyo ememaka biso na suka ya emission na biso na mwa trois minutes oyo etikali maki boa eh, sepelisa public na eloko moko ata inspiration ata création to mo ata eh, nzembo moko to sepela eza ata nzembo moko ya fere ata ya kala mana azalaka na maison mère fere no ayemba nzembo na na émission te hein. bowesa yo kofi ayembi ya yo ayemba ya yo oyemba ntango oyoka acoustique oyemba kasi oyemba martin kalaki nzembo ya vie na ngai martin kalaki Ba mbote esika ozali kua. Photo na yo na mbeto elili eza presence te pardon zonga awa na koa pamba na ndimi mabe na salaki eh na sima na yo morte ekalaki lelo na ye ko comprendre ozalaka etoile ya vie na nga ba ti poe nioso na lukaki eh na sima na yo morte ekalaki ba kokisi ata de mesure te ya molayi na yo Nakomi lokola Kaina, mopepe ekumba ngai epai elingi, nazali awa lokola na desert. Nzembo ezo leka dejà pe na ba radio tozo sala pe clip nango kala te ba nzembo bino eza biso ba nzembo eza po nga moko na komaka na betaka pe guitare mais na sombaka pe sombaka pe masta na nga Giresse sala ba mbote esika ozali. Yo nde moto atekela bango ba nzembo? Ouais wana masta na nga ayebi moto akomelaka nga ba chansons donc. Voilà tokomi na deuxième partie ya suka ya emission na biso na baka ezalaka temps fort deuxième partie na biso eza temps fort oyo nga moko nakoma dejà na kanda yango nasengaka bino pe bokoma na kanda boseka te po artiste nde ako repondre na ba question na biso artiste Temps fort na biso deuxième partie na yango ezalaka rubrique moko epesaka kanda makasi. Toza na ba questions moko totuni na yo ya lelo eza trois question moko tokoki na biso mpe ko decortiquer yango yo o repondre biso kaka. Mike Eboah, patron ya orchestre Haute Station. Lelo oza na tobenga bango ba soldat nayo na sima oyo oza commando ya liboso okumba bango lelo oyo soldat nayo moko aboyi yo akeyi azui moko ya yo azui Christian Mankayi akomisi ye ya ye ekomi otia yo poids Mike Boa suka artiste wana eza ndeni par rapport nayo. suka naye na ndenge nini. Na yo na motema na yo osukisa ye ndenge nini oboma ye otia ye poids oyina ye. Non oboma ye te mutu lokola CG Christian mankayi po ozua ye faut ozala okozua ye eloko ndenge nini elie nga elie ye donc okozua ye te donc malgre toza na biso batu ba mbebe ezalaka mais tobongisaka kaka mais po ozua ye eza pasi mais soki neti bazui na bango ye par exemple bazui ye. Seke yo pe nde olongwe epa Shai ozua mutu ya Shai moko te. Biso kutu nde toyaka na batu hein biso nde toya kutu na batu. Yo oza ata relation moko ya shai te. Neti relation nini ye moko carnet d'adresse eza na ou bien te relation nini ya ye nga nao zua. Bon esala yo ndeni kasi otika na yo ye obeti yango carre eleki. Eza destin seke nzambe mutu alinga ebonga na eloko nao sala te. Mais e arrivelaka yo moko pe bo bebani na ba artistes na yo makasi, o kabuani pe na kanda bete pe deux jours ya repetition te lokola papa o salaka nde. Bon soki eza ke nga na na na erreur na oluka ye mais soki ye nde aza na erreur kutu akozua na suspension soki aza na erreur akozua kutu na suspension. Nso nga nde naza na erreur ke na blessaki ye nao luka ye soit ata nga nao luka ye te nao tinda ba bureau nao bo luka ye ka nde ezalaka to suani sa famille ezalaka bongo ba bendanaka na bango singa famille ebendanaka mikatanaka te. Artiste azalaka impoli to azalaka charisme? Artiste faut azala charismatique azala charismatique asololaka bien na batu. Azalaka pe impoli? Te artiste akoki kozala impoli te. Mais ba artistes impolis bazali. nayebi te rappeler nga non non nga nayebi kaka moko wana te ye tolongoli ye mosusu impoli zana luka ezoya te mesu eye na otanga kombo bon tolongoli pe mosusu ya ingrat oyo oyebi wana ya ba ingrat baza ebele neti na celio scrable te yo tolongoli ye artiste mosusu ya ingrat Euh neti nani humm ezo ya te hein. Voilà Mike Eboa wana ezalaki première question deuxième question euh Mike Eboa. Mais moi CG Makaya a souffle nga mutu moko nani? Mike. Ye aza na compte ya batu ya ba impoli oyo ya musique ya ba sotaka sotaka. Mike Eboa, toyei na deuxième question. Lelo oyo na mboka na biso Republique Democratique du Congo, Ferre Gola aza artiste moko oyo asala fierite ya mboka na biso na niveau rumba classe. Ao rappeler biso ba mikolo oyo bakenda. Mpo na yo respect wana, valeur wana esepelisa yo to nayebi te esala ndenge nayebi te ntango azoloba rumba classe korapele biso bamikolo ebi barumba oyo na kilelo oyo barumba oyo ngai nayokaka mpenza kina rumba so nayoki nakanisi ba grand kale nakanisi ba bajado bomenga eza barumba vie na biso kaka mapaya okaka mapaya abetaka rumba osakana te Nandimi te ko contredire nga nandimi te ke batu ba landa biso ba contredire nga. Ba revelation moko boye Mike boa. Yoka te soki ba rumba kala mako yoka pe na ki luambo pena na kati. Tosolola wana ba revelation moko boye otindika nga na kende musika makasi mais na oke te faut na suka place naza wana Ferre Gola Jesus des nuances le commandant de la rumba congolaise. Place nini oko tia ye? Aya commanda ya rumba te yo otanga ferre gola commanda ya rumba place ba koffi baza na ba karmapa oza sur? Ferre ako beta rumba koleka koffi to ferre ako beta rumba koleka karmapa jamais. Yemba rumba oyo rumba moko ya karmapa revele biso na rumba moko ya karmapa. Esika bolingo ezalaka yebaka souci erodakal tout le temps Bolingo ebomaka yebaka okomi dejà kobelisa moto Lolendo elata yo wuta batia yo ebende na mosapi ya kati Faute esinga aza ye mobali ya yo ya nga ya ye Oyebaki bien combien combien bilei Sikoyo est ce que o rumba wana soki ozui yango Wana odemba pena hein. Soki ozui yango o comparer yango na Ferre Gola rumba moko ya Ferre Gola oyo oyebi wana muti que mwa bar ebale eza makasi ya karma pe eza likolo ya karma pe eza likolo ye moko pe place aza na ndako babengaka ye le prince de la rumba karma pa le prince de la rumba karma pa aza le prince de la rumba Na ba rumba na congo aza na place te. Aza naye na place naye ba septième ba huitième ba place ezalaka ebele yo olingi azala kaka le premier na rumba? Oh non meme pas bon nga na lingi eloko te tozo solola nde eza kaka mituna po bazo tuna nde baluka place ba yeba. Odo kaka lunga le bateau de moise. Baluka nde ba yeba plus po ba vrai verite makambo ya musique biso toyeba ngo te parce que biso toyembaka te bino nde batu boyebi yango nde bozo. Ferre abetaka nde ba rumba naye bien na ki niveau naye ya ferre mais na niveau ya kara mapa te. Niveua karmapa te eh papa osaka na karmapa na rumba motuna suka aoleka karmapa na ba seben mais na ba rumba te aoleke na voix eh nakoba komata ba likolo eh oyemba ba likolo aleki karmapa na ba likolo mais na rumba pena eh papa tika te. Tokomi na suka po lelo totikela yo mua temps eh oyemba ata mua trois chansons eh po to chite no to chite emission olingi otia ata image otia ata image te image dejà je crois ingenieur fils okungu azo tia azo ko incruster dejà je crois Tia ata eleka image ya dejà repetition ya chanson ata ya ba Kodo kaka voilà Lunga to esala to bien. tuna boye Ouais. JB Mpiana, Ouais. Werrason, Koffi Olomide, Felix Wazekwa balobi na quatre wana Mike Boa sans complexe sans fantaisie Longola mutu oyo akoki ko kota na rang na bango te cela veut dire ye ba ko tia ye na rang wana te par rapport bango baza na baza bana mike par rapport ya miziki par rapport ya ba grandeur par rapport ya capacite o longola nani? Na longola koffi. Koffi a leki bango bango nionso tout nde baza. Eh na makambo olobi wana na longola koffi olomide. Mais mbongo. Na parcours musical, na ba productions, na ba albums, na makambo tout Koffi aleki. Wawa. Na formation pe Koffi aleki. Oui oui. Oza sur? Naza sur na mama oloba. Tanga musicien moko Koffi a forma. Fally Ipupa. Mais Fally aboyaki abaki aza forme par Koffi te. Te aboyaki te. Ba tunaki ye question, bolanda ye question na beteli. Eloko wana ezo sala polemique na net trop. Ba tunaki ye obanda carrière na yo par Koffi? Alobi non na banda carrière na ngai par Koffi te. Ye abanda na talala attends soki otali nzembo na bango moko eza chanson courte bayemba na ba masta nde ba tele na la vie butu soki eyindi tongo etani te ko tuta tolo te ata omeli vino ya pasika bonne annee ekoki te ko tuta tolo te kas kasongo nzembo wana abetama na quartier latin te mais ayebani nde makasi mutu abimisi makasi eza koffi olomide na quartier latin. Voilà merci c'etait Mike Eboa l'artiste intelligent qui repondait à nos questions donc l'artiste a fait utiliser son savoir sa conscience et son intelligence pona ko repondre na ba questions na biso oyo ezalaka vraiment pasi makasi c'est pourquoi je vous dis tout le temps soki oyebi te soki oza makasi te en tout cas na temps fort koya te parce que oko kangama. Mike to kabuana na yo celtations dernier mot pona emission ya numero ya lelo. Voilà na sepeli trop Herve Motau nazo senga kaka na batu tout oyo balandi nga ba oyo na blesse bango ba limbisa ba oyo pe ba sepeli makambo na lobi baza po ezalaka kaka bongo na vie quoi donc batu tout ba lingaka Mike Ebora bo s'abonner plus na chaine YouTube na ngai Mike Ebora officiel Nga nde na lobi na na studio toujours nazo preparer ba chansons nako yemba na Deplick nako yemba na Bina File nazo yemba pe na Patrick Beckham na Vieux Bendo esi to yembaki to yembeli Jonas Mubenga niveau Vieux Bendo a baloli na nzembo wana number one ba mbote esiko oza Ozo sala clip na ngo na fin ya novembre awa toyembeli president Jonas Mubenga ya Arlette Betu bango pe baza na posa toyembela bango ba nzembo eza nanu tobwaka kaka système ya moko moko moko moko po ba producteur baza te tozo bunda na ba efo perso ba CG Mankayi ba Ochanga ba Poba Martin Kalaki ba Kodoka Kalunga le baton de Moise ba Shepila Mutelesi na Dallas ba Grace Wembi Tour du monde nako pesa su mbote na Serge Selemani Kambo Djino Empereur de Makosi Didi Muwenga Oncle Yves Willy Bungu Offrande Beta Beta Lix Optique Ba mbote na yo quoi donc mutu to aza na ba problème ya misu donc contacte DGL Offrande Beta Beta Lix Optique. Na sommeil papa kapesa donc tout temps faut ozala pembeni ya maman po biso bana toza na kati ya desert tozela kaka man ekitela biso tosepela pourquoi pas na podoka eh, kalunga de la part de la part de eh, Mike Boa l'artiste et, et à notre oncle Babi l'avocat le plus intelligent l'avocat le plus en tout cas so olingi procès na yo ekende facile au gagnant il faut contacter Willy Mbungu Jika l'homme qui a un savoir et bagage élevé Donc toza wana pona kosala musala ndenge kaka bosenga. Natiki bino na maboko ya artiste Mike Boa po ayembela biso mwa nzembo sans oublier l'offrande beta. Donc Betalix optique soin pona ba misu olingi ozua soin ya misu, ya matoyi, ya zolo donc nionso tout oyo etali eh organe voila eh ya organe l'ouïe, ecoute nionso wana eh luka l'beta eh offrande delix Betalix optique. na Kinshasa partout o contacter biso kaka to pesa yo numero na ye reference okozala deçu te artiste Mike Boa totikeli yo temps sakana na biso. Kopangusa nga mayi ya miso eza mabe te Mais Jonas Mubenga kotikaka ngai te na lelaka yo oh Nkoba azanga mbangu mais jamais apolaka mvula Moto azangi bolingo souci epolisaka ye eh Avion ya sika esala transport te ça vaut d'essaye Pour eviter ba danger na ba crash inattendu Nga nalulaki yo mokolo ya liboso namonaki yo Nzoka obombaki ba danger na ba crash ya deception Bolingo na yo mubenga Jonas Eza incomparable na love ya Titanic Ata Nzambe abandeli mokili nako pona kaka yo Mubenga Jonas Jonas Mubenga na nga eh Merci. Purchase your tracks today.